රතු මගේ පපුුවේ හුස්මක් හුස්මක් ගානේ ඔබ විතරයි ඉන්නේ දන්නවනම් රත්තරනේ මින් මතු මගේ පපුුවේ හුස්මක් හුස්මක් පපුුවේ රස්නේ දැනී මගේ පපුුවේ රස්නේ දැනී ආබෝතින් නැතියායි මගේ පපුුවේ රස්නේ දැනී මගේ පපුුවේ රස්නේ දැනී ආවෝතින් නැතියායි අදමින් අහගෙන ඉන්නවද මගේ හිත ඇතුලේ තියෙන සෙනේ ඇත්තම ඇත්තයි පනසේ මැනික ඇහෙනවදමින් අහගෙන ඉන්නවද මගේ හිත ඇතුලේ තියෙන සෙනේ ඇත්තම ඇත්තයි පනසේ මගේ පපුේ රස්නේ දැනී සංසාරේ ඔයා මගේ කියලා දැනුනා මට මැනිකේ ඔයා